ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਤੂੰ ਪੱਤੀ ਵੇ ਗੁਲਾਬਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਛੱਟੀ ਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਮੇਰਾ ਸੁੱਟਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਵੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਿਭਣੀ ਨੀ ਕਾਤੂ ਅੱਤ ਚੱਕੀ ਵੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬਣਨੀ ਨੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਵੇ ਨਗਲੀ ਸੱਡਿਆ ਗਿੜ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰ ਚੰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਿਆ ਹੁਸਨ ਮੇਰੇ ਫੈਰ ਵਰਗਾ ਹੁਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੱਕਾ ਦੂਜਾ ਸਾਹ ਨਾਲ ਵੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੇਰਾ ਫੈਰ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਆਸ਼ਿਕੀ ਦਾ ਚਾ ਛੇਤੀ ਤੂੰ ਅੱਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਿਭਾ ਨਖਰੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ ਚੱਕ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕੋਈ ਕਰੇ ਮਿਤ ਸ਼ੱਕ ਵੇ ਮਿੰਤਾ ਕਰਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਮਨ ਕਹ ਲੱਖ ਵੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾ

Nexus.